И на праздник, боль превозмогая, шел один из раненых солдат. Никого в толпе не замечая, только черные глаза блестят. Это было в сорок пятом в мае, шел в последний бой его отряд ему хоть верьте, хоть не верьте, Жизнь была дарована судьбой, Одному лишь не досталось смерти, Без отряда, что он за герой, Лишь потом погибшему отряду Был присвоен орден боевой, Но как жить, когда мертвы ребята, С кем он шел в последний смертный бой? День победы, радость-то какая, Расплескались зоры над рекой, Орденами на груди сверкая шел солдат живой и неживой. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, маршируют твой солдат. Что такое День Победы? А это это праздничный салют. Фиг летат небо, рассыпает там идут. Что такое День ну, Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин альбом. день победы. Это значит нет войны. Вот так новость. Бабушка сказала, что она сражалась с партизаном. Кто же взялся тебя в отряд под пули? Ты что, сиха, милая бабуля? У меня пустяшная простуда, а у тебя сейчас за сердцем худо. Если поцарапаюсь до крови, ты теряешь все свое здоровье. А когда с пригорка пуш, а когда в кино палят из пушек, ты же сразу затыкаешь уши. Бабушка в ответ вздохнула тихо. Верно, и тогда была тусиха, и тогда не было сердцу худо, ежели трясла кого простуда. И тогда при виде чьей-то крови, начисто теряла я здоровье. А когда с пригорка пушка била, мне за всю деревню страшно было. До того пугалась я бывала, за себя бояться забывала. Леты не строчат, и пушки грозные молчат. Пусть небе не глубится дым, пусть небо будет голубым. Пусть бомбовозы по небу не прилетали никому. Не гибнут люди, города, ведь мир нам нужен на земле всегда. Давайте еще раз поаплодируем нашим детсадовцам. Слово для поздравления предоставляется ученикам Усениновской школы. Поздравляем сегодня героев отцов, всех военных, трудящихся тыла. Поздравляем проливших за родину кровь и отдавших последние силы. Поздравляем погибших, памяти на все времена сердце наше. Поздравляем с победой сегодня в числе без известия пропавших. Поздравляем живых тех, кто с нами сейчас. Вас заботами пусть окружают ваши правнуки, внуки и сыновья. И те все, кто вас любит и знает. Мы родились, когда все было в прошлом. Победе нашей не один десяток лет. Но как нам близко то, что уже в прошлом. вам, что мы войны не знали, что мы не слышим шума страшных лет, что вы нам жизнь своей жизни дали. Дай Бог вам, ветераны долгих лет. Спасибо вам за все, отцы и деды, тем, кто врага штыком и пулей брал, и тем, кто приближает День Победы, неделями цеха не покидал. Спасибо женщинам, трудившихся на нивах, осиротевших сел и деревень. Спасибо вам за праздник наш счастливый, за этот трудный и прекрасный день. Спасибо вам, что нам не довелось представить и узнать такие муки. На вашу долю все это пришлось. Тревоги, голод, холод и разлуки. Спасибо вам за солнце яркий свет, за радость жизни в каждом миге нашем, за трели соловья и за рассвет, и за поля цветущие ромашек. Да, позади остался страшный час. Мы о войне узнали лис из книжек. Спасибо вам, мы очень любим вас. Поклон вам, а девчонок и мальчишек.